kuko abagabo basigaye bakubitwa nabo <laughs> ibintu byarahindutse ah. eh, abagabo basigaye bakubitwa ariko rimemba ntabwo umwana wawe yavutse akijijwe hmm. nawe azagira uko azahura n'imana ye hmm. ariko n'umwana wawe muvanye mu nda yawe ntugomba kumujugunya ntugomba kumutererana ntugomba kuvuga ngo byacitse oya hmm. ugomba kumufata ukamukunda ukamukunda nk'umwana wawe nyine n'uwo mwuzukuru ukamurera nta kundi ufite kubigererega icyaha iyo cyamaze kwinjira iki ingaruka zacyo ni ibyo nyine biriya ntituba ingaruka z'icyaha ni urupfu ugira ngo rwose urupfu uteye inda ufite imyaka cumi n'indi afite ubwoba nyine bw'iwabo icyo gihe ababyeyi bombi iyo ari ababyeyi bazima ari ababyeyi b'umuhungu n'ababyeyi b'umukobwa ntabwo genda abakonsiye kugira ngo babane kuvuga ngo yibye ibintu by'abaturanyi kubera urumogi genda nyine ubyishyure umwana umutwe urebe ko wamugeza mu kigo ngororamuco wishyura none ayo mafaranga ubishoboye oh, yesi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya Australia uburayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka nguhe ikaze nkubwire ngo niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza burya ushobora kuba warayurira cyangwa wirurira bitewe n'aho uherereye ariko ejo nawe ubuzima bwagenda neza impundu zikavuga Eh, uyu munsi kuri yelo tv twese twagura umurimo w'ivugabutumwa rya Yesu kirisito twabanye n'umubyeyi ntabwo mumenyereye kuri yelo tv turakwakiriye kuri yelo tv ah, ndabashimiye kuba mwatugira icyizere mukadutumira hmm. ah, kandi mbonera no gusuhuza abadukurikiye hmm. ah, mbifuriza kugira ngo mugubwe neza n'amahoro y'imana akomeze kubana namwe amazina yanjye n'igihe murenzi hmm. akaba ari igihe tugiye kubana muri kiganiro reka dusenge imana data mu izina ryesu twongeye gushima kuri Imana nziza tukuzamura ishimwe n'icyubahiro tugushimiye ineza yawe tugushimiye kurinda gukomeye turagushimye umukunzi mwiza ko uyu munsi twabyutse bikemera ndetse n'abatureba muri aka kanya nuko babyutse bikemera izina ryawe ntirikomeze guhimbazwa no guhabwa icyubahiro tugiye rero kujya muri kiganiro mwami w'abami turakwinyize mwami Yesu ngo ubane natwe umwuka wawe wera tuganzeho ibyo tubivuge byose bari biturutse kuri we mwami w'abami urakoze kuri imana yumva ni mu izina rya Yesu kirisito dusenze twizeye amen amen urakoze cyane gutangira ikiganiro cyacu uturagize imana kugira ibintu turi buze kuza kumva ntibice mu gutwi ngo bihinguke mukunde ahubwo bibe inkomezamutima ku bantu muri buze kumva zino nama muri buze kuza kumva kino kiganiro bikabakomeza ndetse bikanabahindurira ubuzima uyu munsi turaza kuganira ku ngingo imwe y'urubyiruko ndetse n'umuryango muri rusange ah, turimo turabona abana benshi mu muhanda turimo turabona abana batwita inda zitateguwe bakiri na batoya ah, hari umuntu ushobora gutwita inda itateguwe wenda ari na mukuru ariko noneho turimo turabibona mu bana batoya kandi ari rwo rwanda rw'ejo iki kibazo ah, ntabwo twebwe nk'urubyiruko twagikemura nihereyeho ahubwo niyo mpamvu dutumira abantu bakuru ese nkawe nk'umuntu mukuru urabona kino kibazo kiri guterwa n'iki nkanjye nk'umuntu mukuru wari uvuze ngo urambaza ku muryango ese ubundi umuryango ni iki umuryango n'umugabo wenda n'umugore bahura bakavamo umuryango mm. ah, bagashakana mm. bakabyara abahungu n'abakobwa cyangwa se abakobwa cyangwa abahungu gusa mm. ah, ubu noneho no mu isi yaragutse niyo udafite abagukomotseho hari n'ukuntu ugenda ukabadaputinga ariko bakitwa abana bawe ah, abo bana bo bari umuryango rero eh, ndibaza wenda ntabwo tujya mu rushako cyangwa ibindi nagira ngo mpere ku byo wameshorizamo ngo umuryango aho rero niho abana bacu eh, baturuka umugabo n'umugore bakabana bagakora ubukwe cyangwa n'abatarakoze ubukwe barahari igikuru n’umuryango umuryango bakomotseho yego numva umuryango ari uwo nguwo niho uturuka mm. ah, waruvuze ngo nagira ngo dusubiremo icyo kibazo ko reka ngisubiremo ikibazo neza nari twari tunyuze mu nzira nyinshi ni iyihe mpamvu nk'umubyeyi turimo turabona abana batoya b'abakobwa bari kubyara imburagihe cyangwa bakatwita inda zitateguwe abana batoya ukabona bari ku muhanda b'abahungu icyo kibazo ubona giterwa n'iki nk'umubyeyi ah, nk'umubyeyi yenda reka asubire inyuma gatoya nubwo atari cyo wambajije ariko uh, hari ibiterwa n'imiryango yacu dukomokamo imiryango yacu dukomokamo uh, nshaka kuvuga aho umugabo n'umugore batabyumva kimwe bakaba bagirana amakimbirane mu rugo ya makimbirane akagaruka ku bana abana bityo ugasanga umwana ari mu muhanda cyangwa se umwana kubera ibibazo byamuje ari umwana muto atazi uko yabyikemurira ugasanga agiye mu rumogi ajya gushakayo amahoro amahoro yagahawe n'ababyeyi ah, rero ndibaza ko izo ngaruka arizo zigenda zigera ku bana cyane ariko kuko eh, yenda mu bihugu byateye imbere hari ukuntu baba abakansara bakaba baganiriza abana ah, yenda nk'imiryango isenyutse bakajya kuganiriza abana kugira ngo abana batazagira izo ngaruka ariko nkatwe hano ndibaza ko bitarajya kuri uru rwego mm. rero usanga yesi naho bishobora kuba bihenze cyane mm. Eh, ikindi nanone gishobora kuba gitera ibyo eh, hari n'ababyeyi nabo bari bizi eh, barakurikira amafaranga akabyara abana ntabakurikirane akabashyira muri bodingi sikuru umwana ugasanga agiye muri bodingi sikuru afite yenda ari muri purayimari ni ukuvuga ngo ubu rero afite nubwo ahabwa n'abarimu ubundi azabona nubwo ahabwa n'abakozi ariko uburere bw'ababyeyi babiri umugabo n'umugore aribo bo banamubyaye ntibamubonere umwanya rero ibyo nabyo birakontributinga mu kuzana eh, icyo cyorezo cyo kubyara eh, abana bakiri bato cyo kujya mu muhanda abantu bakajya kwaba amayibobo eh, cyo kujya mu biyobyabwenge ibi byose numva ari bikontributinga rero nkanjye ariko niko mbyumva nkanjye hatazagira untera amabuye mm. ah, yenda sinzi ikindi waba ushaka kumbaza aho ngaho mm. ariko ngewe ikintu nari nkubajije mu kanya wari uvuze yuko ababyeyi bazinduka mu mirimo yabo ya buri munsi bakaba batabonera umwanya abana babo icyo ngiye ku ruhare rwanjye ndumva nk'icyo kintu kitaba ari cyo kuko none se ababyeyi niba nk'umubyeyi afite akazi nk'umupapa afite akazi bagakora bakageza nka satade bivuze ngo bazajya basiba nk'umunsi kujya bawuha abana bidashoboka umwana niba agiye ku ishuri for example mm. ngewe nkange nkange ku giti cyanjye mm. ah, numva abana banjye bakwiga muri day school mm. aho biga bataha mm-hmm. buri mugoroba nkababona mm. nkabonera umwanya wo kubaganirizaho gatoya batararyama mu gitondo nkazinduka mbere yuko bajya ku ishuri nkavugana nabo nkamenya uko babyutse n'uko baryamye eh, bivuze ngo wowe ku ruhare rwawe ni ugushaka kumva yuko gufata umwana muto ukamujyana mu boarding school azajya abayo nabivuze ko ari kimwe mm. ntabwo ari bose mm. si na bose bajya mu bodingi sikuru bapfa nabi mm. cyangwa bagira icyo kibazo ah, cyo kubyara inda zitateguwe oya ntabwo ari byo ndavuga ngo icyo ni kimwe muri bimwe byatera iyo mpamvu ikindi kimwe muri bimwe byatera iyo mpamvu ni imiryango yacu ko imibanire mu miryango imibanire mu miryango niba ubyuka urwana n'umugore wawe urwana n'umugabo wawe umwana kureba kuko ubise nyina cyangwa nyina akubise se kuko abagabo basigaye bakubitwa nabo ntukine <laughs> ibintu byarahindutse ah. eh, abagabo basigaye bakubitwa hari igihe rero umugore nakubita umugabo umugabo ugasanga akubita umugore abana barimo bararira barimo barakura hmm. birimo birabangiza mu mutwe hmm. so ibyo byose rero narwo ni uruhare nibyo warumbaze ngo mbona ari iki gitera rero nkanjye mbona aricyo kibitera hmm. uruhare rw'imiryango itumvikana neza ibyo bikaba ari ingaruka z'imibereho babayeho zikaba arizo zituma bashakira amahoro mu bahungu bato rega Eric ikintu gituma umwana w'umukobwa ajya gushaka se izo nkunda atari yageze igihe n'iki ni uko hari ahantu yarubuze yabuze urwa mama yabuze urwa papa ukumva ko urwo ruhagije ataye iyo tuvuga ngo inda zitateganyije turahera ku mwana w'imyaka cumi n'ibiri basigaye babyara cumi n'itatu cumi n'ine ntabwo abo bana mu by'ukuri bakabaye bajya gushaka urukundo mu bantu b'abasore cyangwa abagabo oya bakaba barushaka mbona na cumi n'umunani ikiri mikeya yesi nibyo ndimo kubwira ubundi umwana wawe yenda katuvuga kuvuga ngo uko umucukije arakuze byibura makumyabiri n'itanu njye ku giti cyanjye kuvuga ngo umukobwa yaragumiwe <laughs> oya buriya umwana eri umwana aba ari umwana mm. igihe cyose umwana wawe ni umwana mm. sibyo ah, rero yenda ndumva icyo gisobanutse wavuze ngo byaba biterwa n'iki mm. njye uko niko mbona izo ni impamvu zimwe muzibitera mm. ariko igihe umwana yivukira mm, eh, icyo nanjye nicyo nashaka kuvuga ariko eh, aho ngaho waba ushatse kweza abana babibirara kandi mu miryango yabo babafashe neza oya oya ntabwo ibyo ngibyo mbikwemerera mm. umwana ni ikise n'umwana nyine bivuze ngo ushatse kumweza aho waba ushatse kumweza k'umwana igiti kigorora kikiri gito ubu rero uhaye umwana akivuka ukamurera akageza cumi n'indi ukibumuha akageza cumi n'umunani makumyabiri burya ntabwo gucika niyo mpamvu ushatse kuvuga yuko abo bacitse baba barabigizemo uruhare ah, ah, ntabwo navuga ko babigizemo uruhare hari uruhare n'uburangare hmm. niba uzankurikira ntuzantere ibuye hmm. hari uruhare hari no kurangara hmm. kandi uburangare twese tujya tubugira mu miryango yacu ntunabimenye hari igihe uba ugiye mu gushaka minivare uba ugiye mu gushaka ibyo barya yenda umugabo yaragutaye cyangwa se umugore yaragutaye urimo urarera wenyine mm. uravunika ibi byose ni ingaruka zituma abana bacu bahura n'ibyo byose mm. kuko ubyemere hari iyo umwana yakubuze mm. cyangwa hari ibyo yakubuzemo ajya kubishaka ahandi si byo ariko hari n'umwana wivukira katuvuge nk'urugero hari karandi iwabo so yenda yavutse gutyo yavutse mu nda zitateganyijwe uh, utaba warasenze rero ngo ujye mu mana cyane bigatuma iyo karandi nayo imurandarandaho nawe akazabyara gutyo cyangwa niba se utarashobotse yaranywaga urumogi ugasanga umwana nawe arakunaniye akubisamo akamogi akigira guta bishaka iki bishaka kujya ku mavi ugasenga ukubakira inzu yawe ku rutare ku rutare rwa Yesu kirisito inzu yawe iyo ku rutare n'abana bawe bashinze ku rutare hmm. ni ukuvuga ngo nta kintu cyayinyeganyeza nubwo cyaza kiranyeganyeza ariko ntabwo kiyikubita hasi hmm. yenda nubwo twari tuvuze iby'umuryango ariko yenda hari ntabwo mba nshaka kuvuga muri biriya cyane ah, ariko nako reka tubyihorere hmm. ariko ntabwo ngiye gusomera ahantu avuga ko iyo wubatse inzu yawe ku rutare ah, nta kintu kiyisenya ariko wubatse ku mucanga umuntu iyo imvura ije byose biramanuka bigakubita hasi ariko icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo waba udakijijwe waba ukijijwe waba usenga waba udasenga amahame y'umuryango ntahinduka si sibyo yenda icyo abasenga turushiriza abandi ni uko yenda dufite aho twirukankira iyo byaducanze ukajya ku mavuko avuga ngo mana ntabara urugo rwanjye rwanze ntabara abana banjye barananiye ntabara umukobwa wanjye dore biranze ntabara kandi koko imana ikamanuka ikagutabara cyangwa ukimubyara ukamushyira mu mana imana ikagufasha kumurera ariko ntibivuze ko nawe udafite utizera imana ko umuryango wawe oya twese ababyeyi icyo dushinzwe ni kimwe ni ukubyara twarangiza tukarera abo twabyaye ni rwo ruhare rw'umubyeyi wese n'umubyeyi urimo unkurikira ah, yenda ufite ibibazo ntabwo ari uko yenda byaguturutseho hari n'igihe ari karande z'umuryango ariko icyo nashaka kuvuga ni iki warumbaje uti aba bana uru rubyiruko rwacu rutwara inda zitateganyije urubyiruko rwacu ruri umuhanda urubyiruko rwacu runywa urumogi urubyiruko rwacu inzoga zishe ubona biterwa n'iki so icyabitera ntakikubwiye ndibaza ko bazadukurikira abazankurikiye bakumva yenda batanejejwe n'ibyo mvuze njye mvuze nkanjye nawe ufite uko ubyumva kandi buri rugo rufite uko rurera na buri muryango ufite uko ukurera uzabireba burya abantu bose bakuriye mu itandukanye ntibahuza ariko ubwo navuga nko muri rusange uko jye mbibona cyangwa se ni n'ingero nyinshi nagiye mbona mu nshuti zanjye hari igihe n'umubyeyi aha umwana freedom irenze ikintu cya furidomu cyo reka tukivugeho simvuze ngo abana bacu wenda tujye tubakubita tujye tugira gute oya ah, izo ni egizampo ni impamvu zimwe naguhaye zatera ibyo bintu si sibyo ariko ah, izindi mpamvu ni nk'iyo ya freedom nyinshi uburenganzira busesuye uburenganzira busesuye ukaba umwana agasohoka akagenda agataha igihe ashakiye um, ariko nanone ngaruka ko ari bya bindi nakubwiye ngo yenda madamu ndagenda nkajya gukora n'umugabo wanjye akajya gukora nava gukora nkajya kwiga umugabo wanjye nawe akanyura ahantu mu kabari mm. kaza kumfata ni ngo wa mwana wagiye mu gitondo atatubonye tukiryamye ko twaje dukererewe akaza kugaruka tugasanga nawe yaryamye ntabwo twamenya ibyo yiriwemo ntitwamenya n'ibyo yabyukiyemo mm. bityo nkaba shishikariza yenda abankurikiye cyangwa ababyeyi bagenzi banjye mm. kugira ngo dukanguke mm. ah, ikindi nababwira hari izi social media ah, nazo zisigaye zifite uruhare runini mu mu mirere y'abana bacu cyane nazo zirabarera mm. kandi uko zibarera ah, zibarira uko zishaka mm. uzajya kuri facebook uzasanga abagore bambaye ubusa abakobwa bambaye ubusa mm. utwana twigurishaho ibi byose abana bacu barabireba ku myaka mitoya nkabashishikariza yenda ababyeyi ko bashobora ah, niba ufite kompiyuta iwawe cyangwa ufite na telefone hari ukuntu washyiramo pasiwadi ku bana bato nk'umwana w'imyaka cumi n'ibiri imyaka umunani icyenda icumi kuko atareba ibyo bintu kuko kugira ngo umwana muto w'iyo myaka atangire kureba abantu bambaye ubusa hari ukuntu bimugiraho ingaruka mu buzima bwe bityo rero ubu kurera ubu biragoye kera byaratworoheraga ariko ubu ngubu biragoye yesi birarangaza abana mm. ikindi urasiga umwana ukavuga uti ah, kubera ko nyine mva mu rugo mu gitondo nkagaruka nimugoroba ariko umwana amuhe telefone mm. ariko ya telefone umuhaye irimo ibintu biri bumuyobye ubwenge biri bumwice ku rwego rero ntitwareka yego kutabaha amatelefone kugira ngo ariko n'amafilime barimo barareba nayo bigiramo uruhare ah, nibyo navugaga yenda turinde abana bacu ku yenda bafite imyaka kuva ku myaka itanu itandatu irindwi umunani cumi n'itanu cumi n'itandatu tubarinde kureba ibyo bintu kandi birashoboka birashoboka ushobora gushyiramo pasiwadi mu gageti zose ufite mu nzu bagashobora kutabona ibyo bintu ikindi ukabarinda yenda inshuti za zindi bafite ku buryo wenda iwabo batabishyizemo kugira ngo umurinde kureba ibyo bintu kuko umwana wawe azakenera kompiyuta ku myaka ari muri purayiprimeri kugira ngo ayikoreshe rero nutafunga ibyo bintu byose bizamugiraho ingaruka bimwice mu mutwe bitume izo ngaruka zose twaba tuvuga bimugeraho so rero rimwe na rimwe uh, ntabwo navuga ngo uburumbo bw'abana bacu biterwa n'uko twabareze nabi oya hari ibiterwa n'ibyo nakubwiye hari ibiterwa no kuko tutaba siriyasi ku bana bacu cyangwa tukarangaraho gatoya ibi byose birashoboka ariko haracyariho ibyiringiro iyo gitemo cyongera kigashibuka haracyariho ibyiringiro ko uwo mwana wawe wagiye muri ibyo byose yagaruka haracyariho ibyiringiro ko Yesu kirisito yawe kongera akamuha ubuzima haracyariho ibyiringiro ko uwo mwana wawe wabyaye yakongera eh, ikindi kintu nashaka kugarukira ni kimwe niba umwana wabyaye ndagira ngo mbwira ababyeyi bamurikira mm, icyo nicyo n'ubundi nawe ngiye kukubaza ushobora kuba uri umushumba mm. erega reka nkubwire mm. ntabwo ibitera twebwe turi tw'abasivili byatinya no mu gisirikare ibitera twebwe abakozi b'imana ntibyatinya n'abatari abakozi b'imana icyo nshaka kubwira nshobora kuba ndiryoheye yewe nkaba ntinya imana nsenga ariko ntabwo abana banjye basenga ntabwo nabyaye pasiteri kazi ntabwo nabyaye bishopu kazi nta na poso mfite sibyo nakirijwe nkanjye yesi antoranya nkanjye abo nzabyara yenda bashobora kudatoranywa mm. ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ngo umwana wanjye ibyo bintu biramutse bingezeho mm. ese bigeze kuri we wakwifata utari umukozi w'imana mm. umwana wawe agiye hariya akangura urumogi cyangwa akabyarira wamujugunya ntabwo ushobora kujugunya umwana wawe mm, icyo nicyo twibazaga ati eh, niba uri umubyeyi ukagira nk'icyo nakita nk'ibyago iryo sanganya nawe rikakuzaho uwo mwana turamufata gute uwo mwana wanyweye itabi uwo mwana watwise uwo mwana ni umwana kandi ni umwana wawe mm. kandi ugomba kumukunda mm. kuko waramutwise amezi icyenda uramubyara ntabwo bivuze rero kuko kuba wowe uri umukozi w'imana uzwi nka kanaka fayini ariko rimemba ntabwo umwana wawe yavutse akijijwe nawe azagira uko azahura n'imana ye ariko n'umwana wawe muvanye mu nda yawe ntugomba kumujugunya ntugomba kumutererana ntugomba kuvuga ngo byacitse oya ugomba kumufata ukamukunda ukamukunda nk'umwana wawe nyine niwo mwuzukuru ukamurera nta kundi ufite kubigererega sibyo se wamujugunya none ababyeyi ko harimo nk'umubyeyi ubona nk'umwana we w'umuhungu amunaniye anywa itabi agafata nk'umwanzuro wo kumufungisha Ah, ntabwo ngewe nabifata ngo ari ukumufungisha mm. nabifata yenda ko ari nko kugira ngo bamugorore mm. sibyo mm. hari nk'abana bashobora gukora ibyo bintu mu rumogi akaba yajya ahohotera nk'abaturage cyangwa akazica n'umuturanyi cyangwa se akajica na barumuna we cyangwa abakuru cyangwa n'ababyeyi be ibyo rero bibaye bimeze gutyo uwo mubyeyi nawe numvikana nawe kuba yamutwara kumugorora kuko buriya iyo utwaye umwana muri gereza ntabwo ari ukuvangura ngo hari ikintu uba ushaka ko agororwaho kuko iyo nta nubwo ari gereza ni ahantu bagororera abantu so ibyo byo yendagiye eh, ni uko mbyumva gusa icyo nagarukaho ni ukubwira ababyeyi eh, uwo bya uwo byagezeho aba bana mureke tubakunde tubakunde ko ni abacu ntabwo ushobora kujugunya umwana wabyaye imana ubwo ngubwo niko yabyemeye ahubwo tubasengere tubasengere kugira ngo nabo inzira twanyuzemo n'abazayinyuraho aho imana yadukwe yadukuye nabo ihabakure uko imana yahuye natwe nabigenda ihure nawe ariko sinemeranya n'ababyeyi uvuga ngo ijuru ryaguye umwana wanjye bigenza bitya ni umwana wawe yaba ari umujura aziba ugende wishyura ibyo yibye umugarure mu rugo mm. niba yabyaye uzagenda umuzana ababyariye ufate umwuzukuru mushyirare umurere hari umwe mu babyeyi bigeze kubwira ngo umwana we ngo yibye arangije baravuga ngo ubwo se ntabwo ubabajwe no kwishyura yari agiye kwishyura amafaranga menshi ariko ni iki cyambabaza nk'igise aragenda aramwishyurira we yishimye rero <laughs> rero buriya eric muri abana ariko reka nkubwire buriya iyo wabyaye wabyaye umwana wawe nubwo wasanga bamukubita hariya ngo yibye wakwitambika nawe gukubita mm. niko bimeze yesi ah, yesi <laughs> niko bimeze ntiwasunikira aho ngaho ukavuga ati batambona ko ari muri mama gusa nyine gusa nyine ibyo byose bikubaho ah, twebwe nk'abantu dukijijwe dufite aho duhungira duhungira mu mana umwana akaza ukamwakira mu rugo yenda ukajya gusenga mana ntabara ntabara uyu mwana nawe azakumenye hari n'igihe bibaho kugira ngo wa mwana azimenyere imana ku giti cye mm, yesi rero nabwira abantu b'ababyeyi mujya guhungisha abana banyu mukabatwara niba yenda mm, yabyariye hano hano niba yabyariye kimironko <laughs> Eh, ukamushyira kwa antwe ukamushyira kwa antwe kabeza kabeza hafi eh. umushyira nka ngororero <laughs> <laughs> ibyo bintu ntabwo ari byo eh, ibyo ntabwo ari byo ni ukuri dukizwe ah. kandi dukizwe neza ntabwo ari byo rwose pe pe pe ari byo mm. ah, kandi biruzuye mu bakozi b'imana mm. ntabwo ari byo mureke iby'imana yaduhaye mm. tubifate neza wowe noneho ndacyakubaza nk'umubyeyi ah, urabona noneho heze ibintu by'abana b'abakobwa barimo baratwita bataruzuza imyaka cumi n'umunani ah, ugasanga na n'undi wayimuteye ugasanga nawe ari mu myaka nk'iyo myaka ese kuki usanga bumva ko byacitse mu bijyanye n'imitekerereze y'awa mwana w'imyaka cumi n'irindwi umukobwa watwise ntibatekereze noneho ko umwana w'umuhungu we nta ngaruka byamugiraho kuba yumva ngo yabyaye ngo umuntu yateye inda ngo byacitse umwana w'umuhungu nta ngaruka bimugiraho uti mm-hmm. gute mm-hmm. ntihenda konsa wa mwana mm-hmm. ikindi cya kabiri nta mafaranga afite ngo araza kureberera wa mwana ariko agira ubwoba oya ubwoba ntabwo ari ikibazo mm. ubwoba ni ingaruka nyine z'icyaha mm. sibyo ibyo byose ni ingaruka z'icyaha eri mm. icyaha iyo cyamaze kwinjira ingaruka zacyo ni ibyo nyine biriya ntituba ingaruka z'icyaha ni urupfu ugira ngo rwose urupfu uteye inda ufite imyaka cumi n'indi afite ubwoba nyine bw'iwabo icyo gihe ababyeyi bombi iyo ari ababyeyi bazima ari ababyeyi b'umuhungu n'ababyeyi b'umukobwa ntabwo genda abakonsera kugira ngo babane n'icyo kintu nacyo turaza kukivugaho ntabwo ari ibyo kuko ibyo bakoze icyaha icyaha kivamo umuntu so wa muntu waje ku isi sinemeranya n'abavuga ngo bamukuremo oya wa muntu yavuga ko ni ikiremwa cy'imana hanyuma ababyeyi bombi bagafatanya ko barira wa mwana bagafasha no ku na wa wundi wabyaye ko yasubira mu ishuri ubuzima bugakomeza ntabwo wamuciraho iteka n'umwana wawe uko ngewe nkanjye nkanjye nk'umubyeyi niko nabigenza nkanjye umwana wanjye mubayeho ntabwo namenya ko na nyine napfushije nagize ibyago ariko sinamujugunya sinamuta ikindi cya kabiri ntabwo namubwira ngo nashake uwo mwana kuko ntabwo ibyo wabyita ngo urukundo rw'umugabo n'umugore bashakana weya hanyuma icyo kintu n'ubundi kireze hano hanze ugasanga umukobwa aratwise iwabo baravuze ati ngo uno musore ntabwo utamujyana turamufungisha oya ntabwo ibyo ari byo ntabwo wafata umwana w'imyaka cumi n'umunani cumi n'irindwi cumi n'itandatu umubwire ngo najye kubakana n'undi wa cumi n'itandatu ah, icya mbere bose ntibakora nibajya no muri urwo rugo ruzasenyuka none se ubundi kubaka urugo ni iki kubaka urugo bishingira ku rukundo mm, abo bantu rero nta mwanzuro nta rukundo rurimo mm. nta rugo rwaba rurimo waba wubatse ku mucanga n'ubundi rwasenyuka mm. so rero icyo kintu kireze hano hanze bakavuga ngo yamuteye inda ngo ni mubane umva ikibitera ni iki ngiki rike umwana wawe aratwitwa ngo barambona bate abaturanyi bazavuga iki mu rusengero bazavuga iki abapasitazi bagenzi banjye bazavuga iki dukwiriye kurenga ibyo bintu abapasitazi cyangwa se abantu bose duturanye bakamenya ko ntabyaye umushumba nkanjye bakamenya ko ntabyaye umuvugabutumwa bakamenya ko ntabyaye intungane nabyaye umwana umwana warezwe nk'abandi agaterwa nk'uko satani yaza agatera urugo nyine ikagira ibyo yangizamo njye mbifata nk'igitero cyanteye narangaye ibyo rero ntabwo igikuba cyacitse ufite umwana ah, byabayeho nagusaba kumukunda ukamukunda cyane ukamukunda cyane cyane warangiza ukamusubiza ku rufatiro rwa Yesu kirisito ukamuhumuriza kandi nk'uko tuzi ngo haracyariho ibyiringiro nyine nubwo yabyaye imana yakongera ikamwubaka kandi akubakika nubwo yabyaye yazashaka agashaka neza byemewe n'imana n'amategeko kandi akaguka umuryango we ukazagira ikiwukomokaho ahubwo uvuga ngo iyo yabyaye nyina akamwirukana isi akamushujubiganya bigenda biti ni babandi tubona mu mihanda sasa baje gutega nijoro aho ni nahabona za karande twavugaga hmm. ugasanga wa mwana nawe uwo azabyara uwo yabyaye muri ubwo buryo nawe azabyara undi ahita cyane cyane bivaneho ahubwo uramuzana ukamusubiza mu rugo ukamuhumuriza hmm. ukamwigisha warangiza ukamwereka ko icyo kintu ntikizongere hmm. na wa mwana ukabasengera ukavanaho iyo mikasiro wa mwana we akazavamo akazakomokamo abantu bazima so rero ibintu bituma abana bacu bajya mu muhanda ni byinshi ni byinshi ni byinshi bamwe bavuga imiryango yakoze ibintu bibi yaterekere yagize gute eh, hari ibintu byinshi bikurikira n’abana bacu ariko ibyo byose ntabwo byatuma abana bacu tubanga oya ntabwo ntabwo ari byo ntabwo ari byo nkanjye niko mbitekereza kandi nkuko nababwiye ngo icyo nabonye kibitera Eh, waba wumva nawe ari muri wenda eh, uri umumama niyo ugishaka urimo urubaka umuryango wawe eh, uzarebe aho hantu twavuze ukuntu uzakuza abana bawe ubyiteho ushyiremo ubwenge bwose hari n'ushyiramo ubwenge bwose bikamunanira bibaho yajya ku ishuri agasanga abana barangura urumogi ubu hateye baguha biswi gusa mu rumogi ugasanga umwana yazezengeye ngira ngo wabyumvise sanabivuga ejo bundi ko icyatumye akora biriya mwabonye ngo bamuhaye ka biswi mm. karimo birahari mu mashuri ya segonderi birahari mm. so rero uh, naboneraho kubwira ababyeyi bagenzi banjye kugira ngo gusa maso mm. mu mirere y'abana bacu ariko uwo byaguyeho nawe ajya abifata yumve ko nta nka baciye amabere byabaye byabaye kandi umwana n'uwawe wamuzanye kuri iyi si ugomba yesi ugomba mukayidinga kugeza uyivuyemo cyangwa cyane cyane kuvuga ngo yibye ibintu by'abaturanyi kubera urumogi genda nyine ubyishyure umwana umurebe ko wamugeza mu kigo ngororamuco mm. wishyure none ayo mafaranga ubishoboye ariko mureke tureke guterana abana bacu ntabwo ari byose byiza mm. nk'ababyeyi umubyeyi n'icyamara mm. warabyaye nyine abo babyeyi agomba kukageza kuri isi ugomba kubitaho uko byaba bimeze kose kandi tugakurikirana ntiduha nanone umwanya amafaranga cyane kurusha abana ya ntiturangare cyane reka eh, tugaruke no muri no mu bakozi b'imana ubyukiye mu rusengero uri umwinginzi ugiye kwinginga umunsi wose urataha nimugoroba ntabwo bana uzi uko baryamye n'uzi uko biriwe wabasigiye umukozi so eh, ibyo byose rero erike mbona byose dukwiriye kubera nk'ababyeyi dukwiye kurera nk'ababyeyi um, mu nzego zose birahari uburangare turabufite nk'ababyeyi mu mm. nzego zose mm. mu bakozi b'imana uburangare burimo mu babyeyi basanzwe nyine uburangare burimo mm. mu nzego zose ariko hari n'aho uba utarangaye umwana akakunanira nabyo nabikubwiye yenda yakuye imico mu nshuti ze muri ayo mashuri baba bararamo ibi byose ni ibintu byinshi mbega satani we afite afite inzira nyinshi ahiga mu rubyiruko mm. rero uh, umuti wa byose ni ugusenga imana mm. ukiragiza imana urugo rwawe ukarwubaka ku rutare abana bawe ukabaragiza uwiteka mm. kugira ngo ibijyana abandi ibyo byorezo byose bishobore ku bashobore kudahura nabyo ariko hari ibintu byinshi bituma urubyiruko rwacu ruhura n'ibyo ruhura narwo hari ibintu byinshi kandi kubyirinda bishaka imbaraga hmm. nta kuntu waba ufite amazu yose muri minsi afite interineti buri mwana ategekewe kuba afite kompiyuta ari mwaka wa kangahe hmm. telefone hmm. na televiziyo nako ni amasimati cyane kandi siniriwe mu rugo n'umugabo wanjye ntiyahiriwe yenda n'abana banjye bakuru ntibahiriwe ugasanga rero abana kandi umwana apfa akiri mutoya so ikindi ni ugutoza abana bacu inzira yo gukiranuka gusa gusenga imana ubundi ibindi tugakurikira nta kindi uko nguko niko mbyumva nkanjye eh, reka tugane ku musozi w'iki kiganiro cyacu ni iyihe nama noneho wagira ababyeyi babyara nk'abana babana n'ubumuga ukabona ntabwo babafata nk'abandi bana cyangwa bohereje nko kwa ba nyirakuru piyongiyo nk'uko twabivuze za ngororero cyangwa za karongi akavuga ati ntibabe bamujyanye bakanga ko agaragara nko muri salo cyangwa abashyitsi batamubona yuko yabyaye wenda umwana ubana n'ubumuga runaka ndumva ahubwo umwana atari we kimuga umuntu umugaye cyane ni nyina cyangwa se mm. kuko umwana wabyaye mm. nubwo yaza ati inkonda nubwo yaza yituma aho ari mm. nakubwiye ngo ni umwana wawe nta mpamvu yo gufata umwana avukanye umuga ngo ujye kumushyira akarongi cyangwa yo kwa ba we se ba bo si abantu umwana we n'umwana wawe ujye umwuhagira umugendane ube fiyeri y'uko ari uwawe wenda tuvuga ugiye mu bukwe kwa kundi baba bafite abana urumva ari umwana utari ushobora hari umwana ufite ubumuga ku buryo atajya no mu ubwo bukwe cyangwa ashobora kujya muri ubwo bukwe agatuma n'abandi badataha ubukwe hmm. ariko ari umwana ucecetse utari busakuze hmm. nubwo wacira inkondo utwara akantu ukamuhanagura neza umwana we agasohoka erega biriya bintu bituma hmm. bimufasha no gukira by reka nkubwire ikintu kimwe mm. ababyeyi bameze gutyo mm. mwisubireho mm. umwana uko wamubyara kose yaza acitse amaguru yaza adafite amazuru yaza adafite amenyo yaza afite umwana wavanye mu nda ugomba kumukunda nubwo byaba bimeze bite icyo ni cyo gisubizo mbahaye bagomba gukunda abana babo urukundo twararuhariwe ubuntu nta kiguzi twaruguze sibyo mm. bagomba gukunda abana babo mm. icyo cyo nta n'indi poyinti nashyiraho yindi mm. love ibindi erega iyo ukoze umwana wawe hari ibintu byinshi bigenda bihinduka ejo bundi hari abo twazanye mu modoka bagenda babisiganaho baravuga ati ngo ngewe muganga aramutse ambwiye ngo mfite umwana ubana n'ubumuga mu nda ngo inda nayikuramo hakiri kare ah, ibyo bintu birahari birahari no mu bihugu byateye imbere birahari baragupima babona umwana wawe azaba ikimuga bakamukuramo ariko ibyo bituruka uko umuntu ateye uko ubyumva uwo mwanzuro nk'umuntu ukijijwe urumva uwo mwanzuro ufatika sinakuramo ikiremwa cy'imana hmm. uko imana yamumpa namwakira kandi nkamurera ariko ashobora kuzaza ku isi akagucumuza kurenza uko wakabaye wabikoze ubwira Eric impamvu ivuga gutyo iyo umwana ari uwawe ntagucumuza hmm. urukundo umwana akunda umubyeyi akunda umwana hmm. sinzi uko naruvuga yenda ah, eh, uracyari muto amaherezo uzabyara nzibaza ko iyo egisipiriyensi uzayigira mm. ah, nta kintu na kimwe umwana wawe yakora ngo kigutere isesemi cyangwa kigutere ishozi cyangwa wumve kikunanije nubwo cyakunaniza urananirwa ariko ukananirwa muri rwa rukundo mukunda mm. ukumva nyine efu kose yakunaniza niba akeneye urwa nta mugongo ufite ukeneye kwishyura abantu bamuterura nta mafaranga ufite mm. byose ni ibintu byose ntabwo byagucumuza ahubwo birakunaniza nta gicumuro wacumura cy'umwana wawe ntibibaho <laughs> harimo abantu bavuga ati ariko semane nk'ibi ni ibiki ayo ni amaganya nyamara mu by'ukuri aguhe none se kankubaze hari umuntu usenga akavuga ngo wampa nutagira amaguru cyane hari umugore ari no kuri social media yabyaye umwana bajya bakunda kumunyuzaho cyane wenda kumera n'ibintu ntavuze yenda sinzi kumuhoza mwita niba ari nde ah, uwo mwana yubakirwa inzu mm, rero yigeze kubwira imana ntabwo yajyaga byera zivamo zivamo mu mana ngo nubwo wampa n'utuzuye ariko nkamubona mm. imana nyine yasabye nawe imana iramumuha mm. niyo mpamvu baba batuye umwana ndamukunda niyo yirukanse yabujije abandi amahoro mba nimwirukanka kuko ndamukunda ko nabwiye imana ngo kugira ngo nzapfe nta mwana nubwo wampa udashyitse nubwo wampa ufite ikibazo imana iramuha ni ukuvuga iki rero ukuvuga ngo ndashaka kuzana rwa rukundo umubyeyi aba akunda umwana we kuko waramubonye umushaka ni nayo mpamvu burya abana babaza ababyeyi bagiraho ingaruka kubera ko umubyeyi uba ufite pisi ufite niwe uba ugendana mbe muri make iyo ubyaye uba wibyaye sibyo so rero rwose ku bagize umugisha mukabyara yenda n'abana bakabananira cyangwa se mukabyara abana bafite ubumuga icyo musabwa ni ugubakunda gusa kuko hari n'utamufite umwifuza wowe umufite uramwica nawe wowe umufite uravuga ngo yarabyaye ariko nyamara ahubwo akuzaniye umwuzukuru yego si ntabwo amuzanye mu nzira nziza mm. ariko harurira urarasenga nta mwana afite mm. wowe imana iramuguhaye ngo afite ubumuga urimo urajugunya mm. ntabwo ari byo imana yanamukiza ko imana ifite ububasha ifite byose mu kiganza cyayo reka twemere cyane rero iyi yari imwe mu ngingo isa naho ari iya nyuma y'iki kiganiro niba hari ikintu warenzaho ah, ku mirerere cyangwa ku mibanire y'ababyeyi n'abana babo wayirenzaho niba nta nacyo wadusengera imana tugasoza ikiganiro cyacu ah, nibyo nakubwiye ngo ikiganiro cyawe cyarimo gisobekeranya ibintu byinshi mm. buriya iyo ugishakira igihe twari kugitangira mu mibanire y'abashakanye mm. ariko si wo twagiye bikuvure hahandi umuntu uzabikurikirana byose n'ubundi ashobora kumva ikindi gice akumva wenda nicyo cyakabanjije ariko byose yabihuza akumva ikiganiro kimwe cyangwa eh, insanganyamatsiko imwe ah, ikintu wenda nagira inama ababyeyi bagenzi banjye mm. ni ukuba maso mm. ni ukuba maso ah, bakabera amaso abo bazanye ku isi mm. ah, ikindi uwo ibyago byagezeho umwana we akagirirwa akagerwaho n'icyo cyorezo cyo kuba yabyara ari muto Ah, ni ukubyihanganira kandi agakunda wa mwana kandi akanasenga ah, ikindi yenda nakongeraho ni imiryango ibana mu makimbirane ah, mbasaba kugira ngo niba koko wowe uri mu muryango umeze gutyo gerageza mukimbiranire mu byumba byanyu ariko abana bakubibona kuko bibagiraho ingaruka mikurire yabo ugasanga bakuze bafite ikibazo ibyo bibazo akaba ari byo muri ibyo byose twaze tuvuga haruguru ah, rero nkaba mbwira ababyeyi bagenzi banjye kugira ngo gusa bayo maso ikindi ubishoboye ah, wirerera umwana umuhe uburere bwawe kugeza ku myaka yenda cumi n'itanu yenda atangiye kujya muri bodingi sikuru ari ari mukurumo ariko mu myaka mito ubanza umurememo icyo ushaka kumuremamo iyo ukimuremyemo ukamuremamo ukamushyiramo n'ijambo ry'imana kugira ngo azatandukane naryo hejuru biragora ah, ikindi ni uko tudaterana abana twabyaye uko baba bameze kose nahoze mbivuga haruguru ah, n'abana bacu ibyabageraho byose n'abana bacu ah, yaba ari urumogi anywa mukurikirane niba ubona icyamukiza ari ukujya muri iyo gereza mushyiremo uyatange niba se ikintu cyose cyashoboka kugira ngo agaruke mu buzima busanzwe gikore Ah, rero ngira ngo mubwire bagenzi banjye ababyeyi ah, mureke tube maso kandi duhe urukundo abana bacu ibibagezeho twibatererana ah, kandi nawe utarabona umwana nzi neza na shitikaye ko imana ishobora byose nzi neza ko hari igihe uwiteka azagusanga kandi azabigenza neza niwihebe ukomere ushikame utumbire mu ijuru hari ibisubizo nzi neza na shidikanya ko imana nawe izaguha umwana nibyo twahoze tuvuga nkubwira ngo wahoza umbwira ngo ngo umwana ari ikigoryi buriya ubajije utaramubona nibwo wamenya kutagira umwana uko bimeze rero hari utwumva twari muri icyo kiganiro nyine cy'umuryango cy'abana cy'ibyorezo byateyemo abana b'ubu ngubu ariko nanone ntitwareka kutabwira urubyiruko rutwumva ruciye akenge hari uzatwumva yenda uri muri ibyo biyobyabwenge uri se uri muri ubwo busambanyi ese uri muri ibyo byose menya kubaza ababyeyi kuko ababyeyi tubazwa n'ibintu byinshi ariko iyo bigeze ku bana bacu biba kandi akarusho mm. ah, rero nkabambwira abana rwose mudukurikiye urubyiruko mudukurikiye ntacyo bitwaye kuza kwa yesu kakira yesu umwana umukiza azagukiza ayo makuba azagukiza ibyo byago azagukiza ugahinda niwe wenyine utanga urukundo rurambye niwe wenyine utanga umunezero ntabwo umunezero utangwa n'urumogi kuko ikibigaragaza ni uko uzarunywa mu gitondo rwagushiramo ukaba wa wundi hmm. rero rwose urubyiruko mudukurikira muhinduke ah, muze kwa yesu yesu azabaruhura yesu azabaha ubuzima yesu azabahindurira ubuzima icyo ushaka cyose yesu azakiguha hmm. ah, kera twe ari umuririmbyi yavuga ngo ngwino kwa yesu ngwino kwa yesu ngo mbese utegereje iki hmm. ngo bucya bucyana ayandi yose uzayivamo iyi si tuyibamo tukayinezererwamo cyangwa tukayibabariramo ariko hazaza n'undi munsi twayivamo biragatsindwa rero kuyivamo utarakiriye yesu umwami ukiza ubugingo bwawe waba unkurikira rero nubwo twiganiraga gusa tutagiye muri bibure ariko ndagira ngo aho uri uh, upfukame imbere y'iyo televiziyo yawe cyangwa se uranyumva uri mu gikoni cyangwa uranyumva wicaye muri salo yawe uh, utarakiriye umwami nk'umukiza w'ubugingo bwawe nagira ngo waturire amagambo usuremo aya magambo uvuga ngo umwami yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye unyandikure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu cy'ubugingo none n'iteka ryose kuva uyu munsi urakijijwe yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nuterwa uzamutabaza kandi umuhamagara azakwitaba kuko yesu ni byose kumufite reka dusenga imana data mu izina rya yesu nsengeye umuntu wese unkurikira mwami nsengeye ababyeyi bankurikira muri aka kanya mwami w'abami bashobora kuba banyura mu bintu bibakomereye batazi uko babivamo ariko mwami ni nzira n'ukuri n'ubugingo hararuya ndasenze kugira ngo uwera wa isirayeli ikiganza cyawe kibakoreho mwami w'abami ndasenze ngo abana babo bagarure bagarure mu nzira nzima ubakure mu byangwa n'amaso yawe uhora wa isirayeli ubamanukire abari iwawe muri aka kanya ari urubyiruko bananiye ababyeyi mwami bakozeho ikiganza cyawe ubahuze ibyo biyobyabwenge hari abankurikira muri aka kanya data wera afite umwana ariko uwo mwana abyaye ku myaka cumi n'itatu cyangwa cumi n'ine cyangwa cumi n'itanu uwera wa isirayeli ibyo bintu birababaje ndasenze mwuka wawe wera abamanukire mwami w'abami ubafateho ubahe urukundo ababyeyi bongera bakunda abana babo nk'uko byahoze mwana isumba byose arabankurikira akaba afite umwana yenda avukanye ubumuga ariko akumva adashaka umwegereza mwami wawe ndasenze ngo umwuzuze urukundo umutima we kugira ngo yongere akunde umwana we urakoze mukunzi mwiza tegeka ganza hari uwabankurikira ari mu bitaro atamerewe neza hari uwabankurikira muri aka kanya urugo rwe ruri ku mage rurimo rusenyuka mana uri imana ishobora byose ushobora gusana ndasenze ngo usane ruriya rugo ndasenze ngo ukize uriya murwayi wa kanseri uri butaro ndasenze ngo ukize imitima ibabaye imitima yashenjaguritse kubera abana bacu umwami wongere uyisane abana wongera basubiranye n'ababyeyi wongera umanuka umwami ibyiringiro bishya wongera umanuka urema umunezero mu miryango shimwa ashyirwa hejuru tegeka ganza habwa ikuzo n'icyubahiro ni mu izina ry'umwami wa Yesu nsenze nizeye amen shalom shalom